Salut! Astăzi este despre a empatiza. Să știi că nu există index, însă empatia există. Uite, este tendința receptorului de a trăi afectiv prin transpunerea în plictisit de definiție. Uh, sunt în fabrica și aștept pe cursanți. Vino și tu la improvizație să vedem ce înseamnă empatie. De fapt, nu e nimic uh, ce, de ce spune textul. Empatie pentru mine este să uh, te pui și sapă o groapă în cimitir, cum facem noi în unele scene de improvizație, uh, sau să empatizezi, nu știu, cu un aviator și totul se întâmplă într-o cameră, știi? Vino și tu să rezi. Ceau!